Yeah. El Action Clock es un reloj de acción que ha introducido el World Poker Tour a su circuito y fue lanzado durante el Torneo de Campeones 2017 en el Seminor Hard Rock Hotel and Casino de Hollywood, Florida. Al comenzar la partida, cada jugador cuenta con 30 segundos para tomar una decisión, logrando así agilizar la dinámica del juego. Como bien siempre dijo nuestro amigo Mike Sexton, el 90% de las decisiones en el póker pueden ser tomadas en menos de 30 segundos, y prolongar ese tiempo hace que se jueguen pocas manos y la estructura del torneo se vuelva menos atractiva para los jugadores. Pero ojo, a veces uno tiene que tomarse su tiempo. Para eso, cada jugador cuenta con 5 extensiones de 30 segundos que puede utilizar durante el día en caso de que el tiempo se le agote. Pero eso sí, una vez agotadas las extensiones y llega a sonar la chicharra, tu mano está muerta. Terminó el día y te quedaste sin extensiones. No te preocupes, al comenzar cada jornada se resetean y vuelves a comenzar, pero no las ahorres. Úsalas ya que las mismas no son acumulables. Play WPT brings true competition to online poker. Log on to WPT for some serious